Voilà, tire sur des gosses, donc tu vas voir. On va entendre en tout cas. Putain. That soldier kneeling is ready to shoot. I think he's shooting rubber bullets. Could be shooting live ammunition. You're shooting on the uh, youth of the village here who are inside their own village. What more documentary proof does the world need? Does the United Nations need? Does the International Criminal Court need? Does the Human Rights Commission need? This is a video documenting what the occupation is. Who's going to stop this? We need the United Nations peacekeeping troops here to protect the Palestinians now. طب هم ما عندهم شغله ولا عمله غير ينزلوا هو لا لا لا استنى انا انا في وين جيش وين دنيا وين دنيا؟ دنيا في فرنسا اخذها الجيش؟ انا يلا حبيبي انا رايح انا رايح خلص يلا روح ان شاء الله جايز ليش تعوض هذا حبيبي يلا لا مش على السما يلا حبيبي روح غاد انا بل بدكم اياه لما مي كل شيء خذوا من عندي بدكم اياه بدكم اياه ولا بحكي هكذا السيارات تخبشها ولا ما تكفيش واقفه بقى بدي اخذ من ماء الخاتم وجه الشارع طيب ها منطق هي اللي صنعت الدنيا انا لما تسابق انا اخذتها طيب منطق انت وينها طب وينها؟ الا جيب بالدار الحيوان حطتها الا يجيبها طيب. انا بحبش الدنيا هاي القداحه بتعز عليها حكيت انا ودوا لي اياها مع الاواعي تاعين مع الاغراض اوكي في ضربه غاز مرتبه إيه؟ شكلهم بنكبس غاز بدي طب عبد الله عبد الله عبد الله ناديه ناديه شو بدك؟ في لي شنطه جدا بقى يا رجيب شنطه عبد الله عبد الله هلا بنشوفه بنمسكه شو؟ هذا فيه يزرقني لا يزرق انا اللي اجيك هذا معرفني مازن غير مع واحد طيب وين مسكين شو شو هو اللي صار عادي هيك إيه؟ اللي حكى لي؟ واحد من الشباب إيه، هذا اخذها خليه يجيب هاي هلا بس إيه، نعم، بس نخلص وجهات نعمل له امنا يودوها طب ما هي بدهم ينزلوها على ابو غضب نادين هدي خليه يجي احمد نادين هدي يجي ابو غضب تعال تعال انا؟ اه انت انا؟ تعال اه تعال اقول لك تعال سنونو سنونو سنونو سنونو روح غير يلا شو الكاس وين احد الدنيا انت آه. جيبها روح جيبها الاسبوع مش مش مشانهم مخيم هذا بتجيب الاسبوع الجاي طيب ماشي يلا روح عشان يجي الاثنين؟ اه عيب لانه صح؟ كات يا ساكيم كاتب يلا روح اي لا هو ينادولا وي خلاص تسيس وي Il se prépare. Voilà, allez. Voyez, voyez là, soyez là, bonne حسام حسام Il vise, il vise. He's behind the tree, it's okay. آه، هسه بده يضرب موسيل مسيل بده يضرب مسيل ليش هنا يلا غاد على الشارع اشرب ورا السوق الجو هاي مسيل هاي فراج علينا موفي موفي ماسك متير ماسك يا يا شوف شوفوا بنزلهم شوف الشرب اوه بالهيجه اكل خرل ولا لا لا, لا عاد ولا اكل شيء غطى عينيه ولا شيء بكله ولا شيء كايد والله اني شفت والله يا كايد انط من حلمه بكيت جيتني si on allait se foutre au milieu là, pour les empêcher de tirer On y va Ils arrêteront peut-être de tirer. هاي واحد هاي فراشة فراشة فراشة كلام كيفك هلا ذاك يا ولد خلاص دير خانك مش مستجني يطلع جيبها جيبها جيبها تعال تعال انت الحبس انت تعرف شو معسل ما سمعت شو معسل See how this continues? The soldiers are not stopping, they keep on firing. This is free violence. رد نادي عليه يا عمي بدناش ندكوا بعض Yeah. يا احمد The United Nations is letting this happen. From mentally disabled people standing up the mountain. رد عزمي I've lost them. Oh, there they are. Putain, ça me dégoûte de voir ça, ça me dégoûte. De moi en moi, ça me dégoûte de plus.